É... Ai, ninja, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui com um vídeo de Shadow Ong, Dia de Zone. O que vamos fazer aqui é uma mulher gostosa aqui. Feito muito ar. Que isso? O cara me encoxando aqui. Reagir. Não, eu não quero reagir não, nojo. Não, ele não reage, ele não faz nada. Vai miséria. Eu não tô entendendo o que é pra fazer. Aqui. Pra fazer o quê? Invista seu ponto de habilidade. Vamos investir. Vamos investir todos. Porque não é possível melhorar também na cara aqui. Inventário cheio. Óbvio tem mais espaço. Meu Deus, eu tenho que pagar. Não vou nem olhar isso porque eu não tô entendendo nada. Então, gente, agora eu tô aqui com fone de ouvido. Vocês não, não precisam pra ouvir minha voz vai ser legal. Eu nunca completei a frase, mas tudo bem. Só aqui gravando de novo porque eu gostei do jogo. Eu gostei, mas é melhor o meu Sadong Dia de Zone Compre 200. Deixa ver. Acho que comprei, viu? Apertei que. Que é isso? Você tem que pagar no jogo. Assim não, né? Você tem que pagar no jogo eu vou ter que dar meu cu pra pagar essa porra. Deixa eu ver se tem alguma missão. Não, não tem nenhuma missão. O que eu tenho que fazer, gente? Não dá pra comprar não. Eu tenho que ir pra outra missão. Sai miséria, deixa eu conseguir acessar aqui. Ah então, eu vou seguir. é buceta. Então eu vou seguir a seta pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Será que eu tenho que falar com a gostosa aqui? Tem que falar com quem, gente? Eu tenho que falar com essa gostosa, então eu vou falar. O respeito dela é muito pequeno, hein? negócios. Aí não sei o que é pra fazer. Deixa eu ver se eu acerto a ponta. É, é com ela, é com ela. Emissões. Fala diabo com ela. Eu tenho que fazer o que, gente? Inventário. Inventário, eu tenho que ir em negócios. O que eu tenho que fazer? Comprar, vender. Ah, então eu tenho que vender. Eu vendo qual aqui, eu tenho tanta arma. Isso aqui é tudo a minha arma, Então eu vou vender isso. Vou sair vendendo tudo aqui. Não, não vou vender isso. Eu não sei, eu não entendo aqui de arma. Qual é a melhor, mas eu vou sair vendendo aqui tudo. Pra tentar liberar essa bagaça, essa porra que eu quero jogar. Tô saindo aqui no branco. Liberando tudo. E isso ela levou o caranguejo, filha da puta. Ah, agora eu posso fazer missão. Agora você recebeu o Inter. Recebeu recompensa. Recebi mais uma arma. deixa sabe quanto de arma que eu tenho? Gente, quase nível cooperativo. Já estou chegando quase no nível cooperativo. Quero ver como é que é. Sim, zero. Sai da tela. Agora eu quero ir. Quero ir na missão. Vira um soldado. Eu tenho que virar um soldado? Ah, tem que fazer as missões. Eu penso que é só missão. com a gostosa de novo. Ó, tem alguma coisa aqui, missões. Gente, eu não tô entendendo mais nada. Pra você, tá? tem que falar com essa filha da puta. Gostosa. Sem peito. Tem que ter peito pra nós mamar. Você vê que compensa. Que isso, gostosa? Parece uma puta. Mas uma puta. Olha com a calcinha em cima, gente. A calcinha dela tá em cima. Ah, se assim, reverendo comigo, né? Reverenciando. Agora eu preciso que eu voltar. Eu não sei exatamente o que eu tô fazendo, Eu tô tentando seguir aqui as regras é do jogo. Agora eu tenho que falar com esse. Mas o que é isso aqui? Deixa eu dá pra aumentar. um robô aqui, não sei o que é isso, um robô, essa bagaça aqui que tá passando na minha frente. Aceitar. E eu aceitei alguma missão aqui, né? Inventário quase completo. Negócio. Comprar. Ah, só tem como comprar. Pedro, o nome desse filho da puta é Pedro. De peidar, já não gostei, hein? codificar. Acho que é isso, mais uma arma. Vamos encher o pau cheio de armas aqui. Você pode equipar entre melhores, equipar. Então equipa. Será que aqui tem missão? Tem missão, então vamos para a missão. Eu quero chegar no nível cooperativo. Então, gente, eu fiz uma partida em off. Em ontem eu não gravei, foi ontem que eu fui na partida sem gravar, mas hoje estou gravando pra, pra mostrar a vocês que eu estou jogando, como eu jogo, como eu estou jogando. Bom, eu só fui ontem em off e hoje estou gravando já mais uma vez. E o Free Fire eu não sei que dia eu vou, vou gravar, vou dar um tempo gravar. Vai, vai, miséria, dessa dessa porra. Agora então, que eu ver tiroteio, treta, putaria. Depois eu reclamo que tem muita putaria. Tem alguma coisa aqui. Então aqui. Esse jogo aqui é o jogo dos botões. Tem que apertar sempre nos botões para abrir os portões. Aqui, gente, você só tem que mirar. Eu joguei em off pra aprender, porque eu já morri em off. Eu morri e você revive na partida se você morrer. Porque eu já morri, porque eu sou um jumento. Morrer aqui não tem como pular. Então você controla aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Atrás de mim, sai fora. Vai que eu goste. Vai miséria, aperta esse botão. Ah, estou subindo aqui no elevador. Eu pensei que eu estaria desse lado embaixo. Então eu acho que eu estou subindo. Não sei se eu estou descendo. Chegue no andar do croft. Ok, chegamos ao objetivo, eu estou levado. Atire para abrir o canhão. Atire para abrir o caminhão até o croft. Não tem aqui nada. Que isso? Gente, eu não acredito. Vai fazer um estudo bom aqui filtrar. Então, amigo, tudo bom? Assim, eu queria te dizer que tudo estará bem, porque isso é passageiro. Então desabafo comigo. Eu sou seu psicólogo agora. Eu gosto de sentar em cima dele, eu tô com o meu. Tem alguém ali. Que isso, gente? Levanta, miséria. Não, não é pra sentar de novo. Né? Pera aí. Pera aí, gente. Olha isso. Gente, eu tô imaginando muita merda aqui. Sentei. Que gostoso. Aí vou sentar de novo. Eu sinto Eu sinto <laughs> nada, mano. Senta assim. Não parou. Tá bom, desculpa, gente. Parei. Senta, senta. Mano, o que, que é isso aqui? Olha a bundinha dele. Não tem como atirar, porque ele atira automático. Olha a bundinha dele. Que isso? Tá pipocando aqui. Olha a bundinha deles, velho. O cara foi imprensado aqui. Ganjudo, mano. Acho que ainda tá vivo, hein. E é tudo inimigo isso aqui. Opa, não vai morrer, hein? Aí eu vou morrer. Vou morrer de novo. Eu já morri a primeira vez em off. Porque eu fui jumento. Que isso? Tirei no pé. Olha aqui isso aqui, gente. É uma putaria. Então, vamos agilizar aqui o bagulho. Não consegui me acertar ainda. Meu Deus, tinha mais ali, eu nem vi. Vou tirar automático. Ai, ai. Não, isso dói, isso dói. Isso dói. Errou, errou. E morreu eu. Né? O que, que eu tenho que fazer aqui? Meu Deus, apareceu mais aqui. É carrega de diferença. Mas atira. Mata os dois, ainda bem que é fraco. Tem Inter que cai aqui no chão, deixa eu ver. Esses Inter aqui, se precisa coletar. Bom, tem inimigo além. Né? Que ah, foi esse inimigo que me matou, gente. Ele tem um escudo. Olha o que ele faz. Eu joguei ontem, foi. Ah, não deu pra mostrar o ataque dele. Porque eu matei ele primeiro. Mas ele é muito forte. E ele tem um escudo. Ele ataca muito forte. chega. Chega a doer o cu. Ele te arromba. Ele vai pra cima de você, avança e te arromba. Coletei alguma coisa aqui. Eu vi na tela. Aqui desse lado não tem nada. Gostei do chão vermelho. Me lembra o Natal. Aperta aí. Esse jogo aqui apertando os botões. Que legal, hein? Aonde que abre sua miséria então? Fazer o que aqui, gente? Objetivo atualizado. Meu Deus, que susto, filha da puta. É que um android um drone. Eu não entendi o que é pra fazer. Busca um modo de autorização. Ah, então eu tenho que... Então vou seguir aqui. O jogo já mostra. Coloquei alguma coisa. O povo vai me matar de susto. Não sei como é que eu não tô gritando. Sou ruim de mira aqui, mas consegui matar porque eu sou macumbeiro. Aqui. Aperta o botão novamente. Quantos botões eu vou apertar nessa miséria? Olha o outro andando desfilando, todo gostoso lá. Parecendo que tá pelado. Ai, desgrama. Mentira não. Que isso? Gostei disso. Meu Deus, que susto! Sai fora. Sai fora o bicho vivo aqui, o... Miséria, não sei pra que colocou isso. Ah, é aqui, gente. Eu tô, tô perdido, eu tô seguindo. Não acredito que o nosso amigo morreu. O que, é que eu faço aqui? Né? Eita! Aonde ele tá? Eu quero ver onde ele tá. Vou até sentar aqui pra ver onde ele tá. Cadê ele? Esqueceram de fazer isso aí, ó. Como eu poderia sentar? Se ele está no meu ombro. Sim, mas era pra levantar. Você gosta de sentar, hein? Que isso? Explodiu. O negão gosta de sentar. Pra onde eu tenho que ir, hein? Ué, tá aqui no chão, é? Não entendendo mais nada. Transporte o gerente do banco até o scanner de identificação. Como vocês apareceram aqui? Vocês viram algum scan aqui? Meu Deus, mais inimigo. Ah, eu vou explorar aqui, né? Ah, é aqui, o jogo tá... Tá me endoidando, ainda bem que eu voltei. Abre-te, Sésamo. Que legal, hein? Olha eu mirando. Sai, miséria. Que isso? Desvido. Que laser. desativa o sistema de segurança, mas aonde? Aonde eu vou desativar isso? Meu Deus, eu vi um, um buraco aqui, entrei. Derruba. Mete o pé. Já vejo aqui. Pronto. Imagina se eu morresse. Tem um baú aqui. Não sei porquê. Mas vamos coletar. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Não. Vamos voltar pro nosso buraco. Ah, desativamos. Ok, estamos coletando auto automaticamente. Objetivo é atualizar. Deixa uma mensagem na parede. Na parede de onde? Aqui. Vou deixar aqui mensagem, vamos tomar no cu. Eu gostaria de mandar todo mundo tomar no cu. Tão longo que não entendi nada. Mas alguma coisa como chupadores. Que isso, hein? Ousado você, hein? Era melhor ter escrito vai tomar no cu. Seria melhor chamar de chupador. Toque e segure para extra, extração. Eu não sei o que é isso. Nós vamos tocar. Boa, acho que terminamos. O roubo. Então roubam o Croft da colônia, preso de um coração de ouro, literalmente quando ele substituiu seu coração original em 2000 e 44 ele optou por uma unidade banhada a ouro. Foda-se o restante, porque terminou de carregar. Só queria falar sobre a descrição enquanto estava carregando. Então vamos completar. Pare de dançar. O que virou a bala? A balada para você dançar a é boate. Nível 4, noob. Parabéns pra mim por me chamar de noob. Quase nível cooperativo, gente. Vamos em busca do nível comparativo. Nível comparativo eu acho que não é todo. Inventário cheio. Vai começar a desgraça. Vamos seguir a seta aqui. Pra onde ele está pedindo, tem que obedecer a seta. Então, Big Red. Olha, esses daqui parece meu pai, gordo. Acho que é pra me vender, né? Então vou vender aqui, hein? Vender como é que vende aqui? Não pode vender. Não pode vender. Vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende. Os outros não pode vender. Sair vendendo tudo. Deixa eu ver se era isso. Venda 5 armaduras. E eu não consegui ler peste. É aqui novamente. Será que é missões? Acho que não. Eu sou tipo escravo, tem que trabalhar pra esses vagabundos. Missões. Não, eu não preciso mais de negócio. Deixa eu ver pra onde é certo está voltando o robô novamente. Será que é missões? Não é missões. Descodificar. Você está objetando descodificador de holograma. Equipar. Você pode equipar itens Não é aqui mais, então era isso aqui é mais missões. Esse daqui é o rei, é o, vaga, o mais vagabundo de todos. O rei das missões. Vou aceitar. Então, pra onde é pra ir? Cadê, gente? Cadê a seta? solução. Lançar cooperativa. Ah, então quer dizer que pode já lançar o cooperativo já? Então vamos aqui pro cooperativo procurando outros jogadores pra ver como é que é. Se é um jogo online, a gente quer jogar com outras pessoas. tenha sede ou fama. Não quero fama não, quero dinheiro. KKKK. Alguém pode entrar, por favor? Aparece o Que isso? É o pai e o filho aqui. É a chupeta de baleia e a baleia. Esse daqui é a baleia. demônio. Como é que faz aqui? Com mais é comparativo. Parece uma retardada, né? Opa, tudo bem? Bora fazer um surubão. assim tá aqui no meio do... A outra se requebrando aqui, dançando. Então eu vou pausar aqui, porque... Cara, como é que pausa? Gente, como ninguém aqui vai fazer essa bagaça, eu vou sozinho. Eu vou iniciar aqui. assim, eu vou sair da fila corporativa porque demorou pra caralho e eu não consegui. Então não consegui lançar o comparativo. Então eu vou sozinho porque já demorou, já esperei. Dei pausa aqui, mas não foi essa bagaça. As habilidades ativas têm um tempo de atualização. Hoje já começa assim. Recupere a guitarra estrelar. Pronto, começou. Virou musical aqui. Opa, amigo, tudo bom? Oi, gente. povo aqui dormindo, gente. Com seus botões. Tem que é aqui nada. tirar a desgraça. Que Android miséria. Que isso? Que isso, peste? Que susto de onde você brotou? Meu Deus, urbano gostoso aqui. Me travou, gente. Me travou ainda bem que mais rápido. Que susto. Que isso? De onde tá saindo mais? Gente. Socorro. Eu vou morrer. Não, não vou morrer. Não vou morrer. Para, miséria. Sai de trás. Gente, o que foi isso? Eu não sei o que tá acontecendo. Ah, agora a porta abriu, né? A porta abre na hora que ela quiser. Essa porta, né? Porque as outras. Bom dia, gente. E não morre. Os caras estão avançando. Que isso? Eu tô com a bazuca aqui. Que é isso? O que, é que eu faço com isso? Eu troquei de arma. Pra você trocar de arma, você tem que clicar no símbolo da arma ali em cima. Não sei porque eu troquei de arma. Jumento. gente, eu quase morri. Meu Deus, olha eu de novo. Sai fora, sai fora. Eu vou mostrar o que esse bicho faz. Olha como ele ataca. marca meu filho, para me mostrar. Ele tá zonzo já. Será que vai aparecer mais atrás de mim? Não, né? Que isso? Tá pegando fogo aqui. O que aconteceu, miséria? Não só pegar fogo aqui, gente pra gente ir pra onde? Ai, ai. Tá queimando fogo no cu. Pra que isso, gente? Pra que isso? É pra ir pra onde aqui? Ah, era aqui. aqui. Tanto de quebra. O que, que tem que fazer, gente? Ah, você tem que ver com qual coincide ali em cima. O tempo acabando eu aqui, pensando que era automático. Eu não tinha entendido, depois que eu entendi. Era um enigma. Tempo de quebra-cabeça. Aí eu coloquei a guitarra. Fuja com a guitarra. Vai parecer gente aqui, né? Isso não é a gente. Os mostrando. gosto quando ele corre e tem esse, esse movimento. Vai em você. Já morreu. Meu Deus, de onde está vindo isso? filha da puta, você tá me afastando muito, hein? Que isso? E eu gastei uma granada aqui. Gastei uma bazuca. E gastei mais longe, desculpa. Meu Deus, eu sou jumento, gente. Agora mudou o símbolo. Consegui completar aqui. Então, gente, esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Extração. Gente, acabou o vídeo. Sai. Boa. Então, aqui foram as duas missões. Vou ver aqui meus últimas informações. tá registrado lá. Foda-se, eu não quero lá. Tô dançando aqui em cima. Ó, oh, ó. Oh. Que isso, me exercitando. Tá, Quase no comparativo, hein? Então, gente, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa eu ver o que é pra fazer aqui. Ok, miséria, ok, já entendi. Ah, aqui eu posso me equipar. Será que tem como mudar o personagem? ah, eu também posso abrir os baús. Eu não sabia disso. Estou descobrindo agora. Então, gente. Tchau, então, ninja, e até o próximo vídeo.